საქართველოს ისტორიაში პირველად ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს ქალი ხელმძღვანელებს დეპუტატმა მინისტრის რანგში პირველი შეხვედრა გენერალური შტაბის უფროსთან გამართა. კაპანაძე ხიდაშელს ქუთაისში ესტუმრა, ვინ შეესთავაზა პრემიერს ხიდაშელის კანდიდატურა და რა გეგმები აქვს თავდაცვის ახალ მინისტრს. ჩვენ ასე მოგიყვებით ministris კოლეგების შესახებაც, რომელთა რაოდენობა ევროპაში როგორც ირკვევა 7-ია. იტალია, ნორვეგია, გერმანია, ჰოლანდია, შვედეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ალბანეთი და ახლა უკვე საქართველო. თინახი დაშელს დღეს ჩვენ სტუდიაში უმასპინძლებთ, თუმცა რეპორტაჟის შემდეგ. მანამდე თამარი ლურძეს მოუსმინოთ. მე თავდაც მინისტრი ვარ უკვე როგორ გეკადრებათ მე უკვე დანიშნული ვარ როგორ თავდაც მინისტრი პირველად მაესტროს გაუმხილა. ახლა უკვე არა მხოლოდ თავდაცვის მინისტრია, არამედ პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი საქართველოს ისტორიაში. სტატუსის შეცვლიდან რამდენიმე წუთში შეხვდა მთავარ მოკავშირეს, გენერალური штаბის ხელმძღვანელს. მე დათო შეთანხმებული ვარ ყველაზე მთავარზე ალბათ. ზუსტად ვიცით რა გვინდა, ზუსტად ვიცით სად მივდივართ, საით მივდივართ, რისთვის ცხოვრობთ. მაგრამ э, ვერასოდეს ვერ ვთანხმდებით თითქმის ტაქტიკას. უცნობია, შეათანხმა თუ არა ახალი ტაქტიკა მეუღლესთან და უკვე ყოფილ უფროსთან. ქალბატონოთინა, ან დაწყნარდით, ან დატოვეთ ოთახი. პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელთანაც 19 წელია ოჯახი აქვს, ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რის გამოც ცოტა ხნის წინ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობაზე უარი თქვა. იმ ასაკში, რომელშიც მე ვარ, э, იმ ტიპის э, ქვეყანაში, რომელშიც ცხოვრობთ და იმ საქმიანობისთვისაც ვაკეთებ, ჩემი როლი, ჩემი პროდუქტიულობა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის იქ, სადაც ვარ. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვხედავ საკუთარ თავს. ა რა შეეხება იმას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ჩემი მეუღლია, კი ამაზე მე დღეს ვიხუმრე კიდევაც, რომ უფროს შულს პოლიტიკა არ აინტერესებს და უმცროსი შვილი ძალიან დაინტერესებულია, იქნებ პრეზიდენტად აგვერჩიათ ხო და ერთი ოჯახი ვიქნებოდით მე ხელისუფლების სამივეშტო. ახლა მოუწევს შეცვალო სამუშაო ოთახი და სივრცე. პოლიტიკურ მეცნიერებათა და საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი, დასავლური განათლებით, არასამთავრობო სექტორისა და კანონმდებლის გამოცდილებით. მისთვის ახალი დავალება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა და უსაფრთხოება. წინამორბედი მინდია ჯანელიძე ჯერ კამერებთან არ გამოჩენილა. თავდაცვის ქალმინისტრს რჩევა მხოლოდ ყოფილმა თანაგუნდელმა და თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა მისცა. გააგრძელოს ის გზა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისნარიანობის გამტკიცებისთვის და საჰაერო თავდაცვის და სხვა სისტემების შეძენისთვის. რაც ამი მახსოვს, სულ რაღაცისთვის ვიბრძვი და სულ ვიღაცას ვებრძვი და სულ სულ რაღაცა ერთ ალღაზე ვარ აწყობილი. საქართველო ევროპულ ქვეყნებს შორის მერვე იქნება, რომელმაც ეს პორტფელი ქალსანდო. ევროპაში ქალი თავდაცვის მინისტრების შედარებით გვიან გამოჩნდნენ. პიონერი ამხრივ ფინეთი იყო, სადაც თავდაცვის სამინისტრო 1990 წელს ელიზაბეთ რენმა ჩაიბარა. უახლეს ისტორიაში ყველაზე დასამახსოვრებელი თავდაცვის ქალი მინისტრი კი ესპანელი სოციალისტი კარმენ ჩაკონი იყო, რომელიც უწყებას 2008-დან 2011 წლამდე მეთაურობდა. დანიშნვიდან ორკვირაში 7 თვის ორსული ავღანეთში ცხელ წერტილში ჩავიდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ცხრიანის სტუმარია საღამშვიდობის გილოცავთ გისურვებთ წარმატებებს ძალიან მნიშვნელოვანი აა საკადრო გადაწყვეტილება მოხდა მთავრობაში ეს არის ერთ-ერთი და პირველ რიგში უნდა დავაზუსტოთ დღეს მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ინფორმაცია გავრცელდა იყო მსჯელობის საგანი არის თუ არა ქალბატონი თინა უკვე მინისტრი მოგესალმებით პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს აა ინფორმაცია არა, სხვადასხვა ინტერპრეტაცია გავრცელდა <laughs> კონსტიტუციის. კონსტიტუცია ძალიან ცალსახაა ამ თვალსაზრისით, არანაირი ჩემი აზრით, არანაირი ინტერპრეტაციის საშუალებას არ იძლევა. აა ჩვენ ყველა ვართ მინისტრები, აა იმიტომ რომ საქართველოსში, შესაძაც არ ხდება თავრობის თავიდან ფორმირება, ანუ პირველი ფორმირება. როდესაც არ ხდება ჯერ პრემიერ-მინისტრის წარდგენა და შემდეგ ამის მერე ანუ ეს არ არის ორეტაპიანი პროცესი ეს იმას ნიშნავს რომ პრემიერ-მინისტრს აქვს სრულუფლებამოსლება დანიშნოს მინისტრები და მთავრობა როგორც ერთიანი გუნდი ისე უნდა წარსდგეს ახლა ნდობისთვის და არა ცალკე აღებული თინახიდაშელი ან გიგლა აგულაშვილი ეს უკვე ნდობა ხდება მთლიანი გუნდის შესაბამისად თუ ჩვენ არ ვართ მინისტრები მაშინ გაუგებარია რის ნდობა უნდა გამოუცხადოს ამ ნდობლობა რასაც არ ველოდები მაგრამ მაინც რომ ვთქვა პარლამენტმა ხო? უფრო მარტივი რომ იყოს და ადვილად გასაგები გიგლას ან ჩემი დანიშნვა ეს ზუსტად იგივე პროცედურაა როგორც არის დანიშნული ამ წუთის მდგომარეობით მაგალითად თამარ ბერუჩაშვილი ან დავით ბაქრაძე და არავინ არ სწავს ხომ შეკითხოს ისინი არიან თუ არა მინისტრები ზუსტად იგივე უფლებამოსილების ფარგლებში მოხდა ეს დანიშნვა შესაბამისად ჩვენ მინისტრები ვართ უკვე და ველოდებით გუნდურად მთელი მთავრობას როლი შემადგენლობით ჩვენ ცხადია თქვენი სამომავლო გეგმები ძალიან გვაინტერესებს ალბათ მაყურებელსაც მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ um გადაწყვეტილების <clears throat> მიღების მოტივების შესახებ მაგ თქვენი გუნდის წევრი ჩვენს ეთერში ამბობდა დღეს დავით ბერძენიშვილი რომ თავად გუნდმა შეესთავაზა გუნდის სურვილი იყო რომ ყოლოდა მას კანდიდატ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე თუმცა ჩვენ რეპორტაჟშიც ვნახეთ თქვენი განცხადებები იმ დროს, როდესაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე მოიაზრებოდით, თქვენ მაშინ ამბობდით, რომ საკმაოდ კომფორტულად გრძნობთ მოკლედ თავს დეპუტატის ამბლუაში. ასეთივე კომფორტული იქნება ეს პოსტი და მოტივი რის გამოც თინა ხიდაშელმა მიიღო ეს გამოწვევა. ხო, არა, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობა ეს პრინციპულად სხვა ტიპის თანამდებობაა, სწორედ თქვენს ინტერვიუში თქვენთან ვიყავი ეთერში იმ საღამოს მე და თქვი ვიცი რომ გამომდინარე იმ საქმიანობიდან რომელსაც მე ვეწევი პოლიტიკა არის დღეს ჩემი არჩევანი მე ვარ პოლიტიკოსი ვარ აქტიურ პოლიტიკაში თავადაც ძალიან აქტიური ადამიანი ვარ და რთულად წარმომიდგენია ჩემი თავი მანტიით შებოჭილი თქო და ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანი არგუმენტი. იქნება ეს პარლამენტი თუ აღმასრულებელი ხელისუფლება, ან ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური თანამდებობა, ბუნებრივია ეს თანაბარი ზომის და თანაბარი დოზის პასუხისმგებლობა. როდესაც საქმე გაქვს თავდაცვასთან პასუხისმგებლობა შესაძლებელი ორმაგა და სამაგად მეტი იყოს, მაგრამ არც ერთი წუთით არ მინდა რომ დავაკდინოთ თქვათ მნიშვნელობა ან დეპუტატობის ან კომიტეტის თავმჯდომარეობის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ იმ ვითარებაში რომ შეწყეს საქართველოა, იმ გამოწვევების კვალობა ყველაზე რომელიც ქვეყანას აქვს მე ვფიქრობ ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობა თანაბარი რისკის ერთის მხრივ და თუ წარმატებული ხარ სიამოვნების საფუძველი არის ამიტომ мотивები ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ძალიან მარტივია კიდევ ერთხელ ამბობ როდესაც ხარ პოლიტიკაში ზათ უნდა იყო ყველაფრისთვის და მე აღარ ვარ ოპოზიციაში შესაბამისად, როდესაც ხარ ხელისუფლებაში, ყველა ტიპის, ნებისმიერი ტიპის სახელმწიფო პასუხისგებლობის აღება უნდა შეგეძლოს, ხვანაირად უბრალოდ გაუგებარია. არჩევანი, რომელსაც აკეთებ, როდესაც მიდიხარ ასეთ რისკზე თავისთავად. ამიტომ აქ მოტივები ჩემი აზრით სრულიად ნათელი და ცალსახაა. რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა უსაფრთხოების ან საფრთხების კუთხით ჩვენ ამაზე ცოტა ხანში ვისაუბროთ. მანამდე პირველი შეხვედრა პარლამენტში გესტუმრათ გენშტაბის ხელმძღვანელი ვახტანგ კაპანაძე. რა საკითხები განიხილეთ გარდა იმისა, რომ მას დაგეგმილი აქვს ქვეყნის პარლამენტს გადაეც ვიზიტი? კი, აა მე ძალიან მადლობელი ვარ ბატონი ბატონი ვახტანგის რო ის ქუთაისში ჩამოვიდა ესე სტრაფად, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ იმ მომენტში მოლოდინის რეჟიმში ვიყავით, როდესაც გეკმავდით და არ ვიცოთ თბილისშიuna წამოსულიყავით, იქ უნდა დარჩენილიყავით და დანარჩენი მთავრობა იქ ჩამოდიოდა, შესაბამისად ჩვენ წინა საღამოსვე დაუგეგმეთ ეს აა შეხვედრა ბუნებრივია საუბარი მხოლოდ გენშტაბის უფროსის ვიზიტს არ შეეხებოდა და ჩვენ ერთგვარად გაცნობიტი საუბარიც გამოგვივიდა, რაც საათნახევრის განმავლობაში შესაძლებელია, გავიარეთ პრაქტიკულად სრული სეგმენტი, ბუნებრივია ფრაგმენტულად და ვთქვათ, იმ ძირითადი თემებით მიმართულებებით პირველ რიგში ისაკითხები, რომელიც ამ წუთას არის დღის წესრიგში, მე ხვალ ბატონ მინდია ჯანელიძეს აწუხდები სწორედ ამიტომ, რომ როგორც უკვე ვთქვით, მე უკვე შევდიქი ჩემი მოვალეობის შესრულებას და შესაბამისად იმისად ერთი თქო ფორმალური მხარე რომელიც უნდა დავიცოთ და ბუნებრივია ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ოფიციალური დამშტობება ბატონი მინდიასის სამინისტროსთან და ჩემი წარდგენა, მაგრამ მანამდე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ხვალ სამუშაო რეჟიმში შევხვდეთ და კიდევ ერთხელ გავიაროთ უკვე შემდეგ რაც გენშტაბის უფროსთან გავარკვიე რამოდენიმე საკითხი, ის რაც დღეს არის სასწრაფო. ნახეთ, დღეს უკვე მირეკავდნენ, რომ რაღაც დოკუმენტებზე ხელია მოსაწერი, ნუ აქედან რომ დავიწყოთ, დამთავრებული ბუნებრივია. მაგრამ ჩაერთეთ უკვე სამუშაო პროცესში. ვიზიტებით რაც დაგეგმილია, შემდეგ ბუნებრივია, ეს შეუძლებელია ჩვენ სამწუხაროდ არ ვცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში და იმის კომფორტი არ აქვს, რომ ეხლა პაუზა ავიღოთ და რაღაც პოზა დავიკავოთ და დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. გეგმარითაც თქვენ მიდიხართ თავდაცვის უწყებაში. ეს მესმის რომ ცოტა კითხვა რომელზე პასუხიც ალბათ მოკლედ ვერ მოხერხდება, თუმცა რა მაინც მოდით დავიწყოთ კადრებით. კადრებით რომლის შესახებაც მუდმოდ ისმოდა ბოლპერიჩ განსაკუთრებულად ამწყების მიმართ კრიტიკა, რომ თავდაცვის სამინისტროში იყვნენ კადრები, რომელთა შეცვლაც იყო აუცილებელი. ვალერი ზუმბაძე, რომლის ირგვლივაც საკმაოდ სერიოზული სკანდალი აგორდა და ამას მოუწია განცხადებების გაკეთება ასევე მინისტრს. საკადრო პოლიტიკა როგორ იქნება ქალბატონი მინისტრის? ჯერ დავიწყოთ გეგმებით, ამ კითხვაზე შეიძლება გრძელი პასუხისაც და ძალიან პასუხის გაცემაც ბუნებრივია და ძალიან მოკლე პასუხის გაცემაც რაიმე განსაკუთრებული ცვლილება მიმართულებებში გეგმებში არ არ იქნება თავდაცვის სამინისტროში ჩვენ ერთი გუნდის წევრები ვართ ირაკლი ალასანიაც იმავე გუნდის წევრი იყო მაშინ როდესაც ის თავდაცვის მინისტრი იყო ისევე როგორც ბუნებრივია მინდია ჯანელიძე და მე ვფიქრობ რომ საერთოდ თუ კი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ э, რაიმე ტიპის სტაბილურობაზე ქვეყნის რომელიმე უწყებაში э, ალბათ რამოდენიმე სამინისტრო ამხრივ ასეთი ეს იქნება ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ევროპასთან ინტეგრაციის, ატლანტიკური ინტეგრაციის სამინისტრო და თავდაცვისამინისტრო, სადაც სტრატეგიულად ხედვა და დამოკიდებულება განსაკუთრებით არ იცვლება იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის ჩემი თქვენი ან გუშინდელი მინისტრის ან გუშინწინდელი მინისტრის არჩევანი, ეს არის ჩვენი ყველა საერთო ერთიანი პოზიცია, დამოკიდებულება არჩევანი, რომელიც ძალიან ბევრი საუკუნის წინ და დიდი ხნის წინ გააკეთა ქართულმა ხალხმა. ამიტომ ამ თვალსაზრისით გეგმები არ იცვლება და ვემიჯნები აბსოლუტურად აი ამ რაღაცა გაბატონებულ აზრს იმის შესახებ, რომ რაღაც ეხლა ხო ეხლა გამოსწორდება იმიჯი თავდაცვის წესი აბსოლუტურად ვემიჯნები, იმიტომ რომ ასეთი საუბრის არავით არის ობიექტური საფუძველი არ არსებობს. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა ალბათ ის არის რომ ну ზოგადად შეიძლება ცოტა უფრო აქტიური ადამიანი ვარ მე და შეიძლება ის ყველაფერაც შეაცხდებოდა ცოტა უფრო ფორსირებულად უფრო სტრაფი ტემპით და წავიდეს, მაგრამ ხაზი, დამოკიდებულება, ორიენტირი, საბოლოო მიზანი, საითაც მივდივართ, ის ჩვენი ხელისუფლების პირობებში უცვლელია. რა შეიძლება საკადრო პოლიტიკას თავდაცვის უწყებაში მრავალი ათასი ადამიანი არის და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვემსახურო იმ ადამიანებს, ვინც თავად ემსახურებიან სამშობლოს ყოველდღიურად საკუთარი სიცოცხლის ფასად და მე მხოლოდ ასე ვუყურებ ჩემი თავდაცვის ministrobas. მე არ მემდივარიქ როგორც უფროსი, რომელიც რაღაცა, ვიცი, კაბინეტში უნდა იჯდეს ან და დაცვით უნდა ირბინოს და რაღაც ეს პოზა უნდა დაიკავოს პირიქით. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ მივდივარ იმისათვის, რომ ვემსახურო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დღეს ჩემი, თქვენი და ყოველი ჩვენგანის ოჯახების უსაფრთხოებისთვის და დაცულობისთვის ზრუნავს ყოველდღიურად. ამიტომ ნამდვილად არ მინდა დღეს მანამ სანამ თავდაცვის სამინისტროში არ მივსულა რამ ადამიანებს პირადად არ გაუსაუბრები ვარ, სანამ არ შემოვილი საერთოდ ყველა წერტილს, ყველა ადგილს, სადაც ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი ოფიცრები არიან მანამდე ვილაპარაკო იმაზე, რომ აი ხა ეს პრობლემურია, ამასთან დაკავშირებით რაღაც პრობლემა გქონდა. ჩვენ ბუნებრივია მე დღეს რომელიღაც ინტერვიუში მკითხეს და იქაც თქვი, რომ მე არსად ჩემი გუნდით არ დავდივარ, მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, რომლებიც მიდიან და რაღაც მუსურს გავლებენ ხოლმე ადგილზე არსებულ კადრებს და მასიურად იცვლებიან ადამიანები, ასე არასოდეს არ ვიქცევი. ჩემი სტანდარტი ძალიან მარტივია. თუ საქმეს ეკითხები პასუხისმგებლობით და ხარ კომპეტენტური, მაშინ შენ ჩემი ყველაზე დიდი მეგობარი ხარ, ვინც კი შეიძლება მყავდეს და ყველაზე დიდი პარტნიორი იმ საქმეში, რომელსაც ვემსახურებდით. სხვა ამოსავალი, სხვა პრინციპი მე არასოდეს არსად, სადაც მიმუშავია, ყოფილი ხელმძღვანელი თუ არა, ამის მიუხედავად არ მქონია. ამიტომ ბუნებრივია რომ თავდაცვის სამინისტროშიც ანალოგიური დამოკიდებულება მექნება. პროფესიონალიზმი, მაღალი პასუხისმგებლობა და რა თქმა უნდა ერთგულება იმ ძირითადი ორიენტირის და ამოცანების, რომელიც ყველა ჩვენგანს ერთია. დიახ. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ბუნებრივია, ჩვენი კოლეგებიც დაგისვამენ კითხვას და ალბათ საზოგადოების დიდ ნაწილსაც აინტერესებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე და დაკავებული სამხედრო მაღალჩინოსნები. თქვენ დეპუტატის რანგში ამ ადამიანებს ჩაუდექით თავდებში. როგორ იქნება ministr Tina Khidashelis დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით? კაბელების საქმე თავდაცვის უწყებიდან წასულია, ის ეხლა სხვა უწყების mm-hmm. გამოძიების ქვეშ არის. მე როგორც აღმოსრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელს დღეიდან და პოლიტიკური თანამდებობის პირს არავითარი უფლება უფლება არ მაქვს ჩავერიო პროკურატურის საქმიანობაში, ბუნებრივია ეს საქმე მე ძალიან მაინტერესებს. ა იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ, იმიტომ რომ დეპუტატი ვიყავი, იმიტომ რომ მთელი ჩემი წარსული საქმიანობა სწორედ ასეთი ტიპის საქმეებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ აბსოლუტური ხაზგასმით, რომ დღეს მე აა აღარ მაქვს იმის ისეთი თავისუფლება და იმის უფლება რომ ვაკეთო ის რაც ვაკეთებდი გუშინ ან გუშინ წინ მით უმეტეს მე ვერ ჩავერევი ამ საქმის გამოძიებაში მაგრამ შემიძლია თავდაცვის ministros ყველა თანამშრომელს უთხრა ძალიან ღია და ნათლად რომ მე ყოველი მათგანის დამცველი მეგობარი პარტნიორი ვიქნები ყოველთვის ყოველდღე სანამ ისინი ემსახურებიან იმ საქმეს რომელიც მათ დაკისრებული აქვს მე ჩემი დამოკიდებულება კაბელების სახმესთან დაკავშირებით ცნობილია, უფრო მეტიც ჩემი დამოკიდებულება <coughs> არაპოლიტიკური ამ შემთხვევაში არამედ როგორც იურისტის დამოკიდებულება ამ ტიპის საქმეებზე წინასწარ პატიმრობებთან დაკავშირებითაც ცნობილია. და ბუნებრივია, რომ ეს ჩემი რაღაც ფილოსოფიური გნებავთ თუ იურიდიულ მეცნიერული პოზიცია და დამოკიდებულება თანამდებობებით არ იცვლება, მაგრამ კონკრეტულ საქმეში მე დღეიდან უკვე ვერ ხარ. კარგი. აა ISF-ის მისიასთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ, როგორია თქვენი ხედვა? უნდა იყოს თუ არა ჩართული მომავალშიც საქართველოს ამ მისიაში და განიხილებთ განიხილავთ თუ არა ამ ტიპის კონტრიბუციას საქართველოს მხრიდან ერთგვარ თქვა გარანტიად სამხედრო ალიანსში გაწევრიანების თუ შეიძლება ასე ვთქვა. კი, ჩემი პოზიცია ამ მხრივ ძალიან ნათელი და მყარია, რა თქმა უნდა საქართველოს უნდა მონაწილეობდეს აა ISAF-ის და მსგავს მისიებში, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი ვართ, ჩვენ ერთი და შესაბამისად ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად უნდა ვიზრუნოთ იმისათვის, რომ შუა საუკუნეების მეთოდებით ურთიერთობები აღარ სწორდებოდეს ამ დედამიწაზე და მშვიდობა დამყარდეს ყველგან. მეორე, ჩვენ ისეთ რეგიონში ვცხოვრობთ, სადაც შეუძლებელია შეინარჩუნ იყო ნეიტრალური და არ კონდეს მუდმივად განცდა იმისი, რომ საფრთხეები, გამოწვევები დღითი დღე იზრდება და შენი თანამონაწილეობა სხვა თელდანარჩენ სამყაროსთან ერთად თანაბრად ღირებული და თანაბრად მნიშვნელოვანია. არ შეიძლება სხვას მოვთხოვოთ მხოლოდ ჩვენი ინტერესების დაცვა და ჩვენს გვერდში დგომა, თუკი ჩვენ თავადაც არ ვართ ამ პროცესის თანამონაწილე და მესამე არანაკლებ მნიშვნელოვანი კი ბატონო, ეს არ არის ყველაზე მთავარი არგუმენტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ესეც არგუმენტია, რაც თქვენს კითხვაში იყო ძირითადი სულისკვეთება, იმისათვის რომ გახდე ნატოს წევრი ქვეყანა, შენ უნდა იყო იმ სულისკვეთების მატარებელი, რომლისაც არიან ამ ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები. და საქართველოს ყველა პარამეტრით უნდა იყოს იმ სულისკვეთების იმ პრინციპების, იმღირებულებების მატარებელი პოლიტიკური идеოლოგიურად, სახელმწიფო პოლიტიკურად ასევე ქმედებაში, რასაც ეს ორგანიზაცია კონტინენტის შემცირების კუთხით ხო არაპირებთ რაიმე ნაბიჯების გადადგმას. აა ამ ეს უკვე იმ ტიპის თემაა, რაც მე ჩემი აზრები ამაზე როგორც პოლიტიკოსი რა თქმა უნდა მაქვს, მაგრამ აქ არ მიცემ ჩემ თავისუფლებას რომ გენშტაბთან და თავდაცვის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურებთან საუბრის კონსულტაციების გარეშე გაგცეთ პასუხი, თუმცა ძველ ინტერვიუებს თუ ამოიღებთ კი ნახავთ. <laughs> და კიდევ ერთი საერთო თავდაცვითი სისტემების საკითხი ეს თემა ერთხანს ძალიან აქტუალური იყო, თუმცა თითქოს დასრულდა, მაგრამ კითხვები მაინც დარჩა, ხო? თქვენ ხომ არაპირებთ უფრო მეტი სიცხადე შეიძლება? აბსოლუტურად. აი, გასხოვებით კაბელების საქმისგან, ეს ზუსტად ის თემა არის და ის საკითხია, რომელიც მიმდინარე დღის წესრიგის საკითხია და რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ქვეშ არის. ანუ ეს თემა არსად არ წასულა, შესაძლოა საზოგადოებრივი აქტიურობა აქტუალურობა დაკარგა, მაგრამ თავისთავად თემას არ წასულა, ამიტომ დიახაც ვთქვა, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ეს ერთ-ერთი ის თემა, რომლითაც აუცილებლად დაინტერესდება. და ხო, მარი გეგმება, იგივე თქვენს ფრანგ და გერმანელ კოლეგებთან შეხვედრა, სწორედ იმის გამო, რომ საჰაერო და სხვა თავდაცვით სისტემებთან დაკავშირებით დოკუმენტი, რომელიც თავის დროზე იყო სადაო, დაზუსტდეს და თუ არ არის ხელმოწერილი, ხელმოეწეროს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ბატონ მინდიასთან მე ხვალ რატომ მაქვს შეხვედრა და ესე სტრაფად რატომ რომ ქონდა ორივე სურვილი რომ ეს პირველი საუბარი და დასაწყისი გადმობარების გნებავთ და ბოლომდე გადმობარებაც არ არის ეს მხოლოდ იმიტომ რომ ბატონი მინდია მოგხსენება თუ საფრთხების და კრიზისების საბჭოს ხელმძღვანელი გახდა ისევ დაბრუნდა თავის ძალთანდებას და ჩვენ აქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში მოგვიწევს ისედაც ურთიერთობა ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის რომ და თუ იყო დაგეგმილი ვიზიტები უკვე დაგეგმილი ვიზიტები ან კონკრეტული ღონისძიებები რომელიც საერთაშორისო მასშტაბით ან საქართველოსი საერთაშორისო ორგანიზაციების პარტნიორების თანამონაწილეობით ხდება, სწორედ ეს გავიაროთ იმისათვის, რომ არაფერი არ შეჩერდეს და არ გადაიდოს მე მზად ვარ დღეიდან, რომ ხვალი დილიდანვე რომ ნებისმიერ თვითფრინავზე დავჯდე და წავიდე ნებისმიერ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს ის სფეროა, სადაც ნამდვილად არ გვაქვს უფლება და კომფორტი დროის გარკვეულ. ჩვენს უსაფრთხოებაზე დღეიდან პასუხისმგებლობას იღებს თინა ხიდაშელი. შეგვიძლია ასეც თქვა გენშტაბთან ერთად დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ ჩვენ გილოცავთ კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებებს მართალია თავდაცვითი შეიარაღება არ გვაქვს ჩვენ ამაგიდის ქვეშ თუმცა გვაქვს ცირესაჩუქარი რომლის ხილვაც მაყურებელს შეეძლება ცხრიანის Facebook-ის გვერდზე რამდენიმე წუთი დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ მადლობა ძალიან დიდი მადლობა